svoji dobíječku? Neviděli jste moje plavky? Ahoj, mé jméno je Dora Rádce Toulavá. Je mi 6 roků. Společně s mými rodiči jezdíme hodně na výlety. Maminka se jmenuje Vilma a tatínek Bedři. Tato, narovnej se, nedělej vostudu. Mám taky medvídka, jmenuje se Sušenka. Ten s námi taky jezdí a naštěstí se mi vleze do batohu. Líbí se mi místa, kde je příroda a cukrárny tak třeba někdy zajedeme do závisti. To je taková vesnice. Tatínek říká, že jsou tu někteří tolik závistiví, že by si navzájem ukradli i nos mezi očima. A proto mají u svých obrovitánských domů jednoho nebo dokonce dva psy. Jak já bych chtěla mít psa. My tam jezdíme za babičkou a dědečkem. Jejich zahrada nemá obrovitánský dům ani psa, ale včely a dědeček točí met. Jednou, když jsem tam byla na prázdninách, dovezli tatínek s maminkou stamberské uši a řekli, že půjdeme pod stan na Stamber. To vám bylo žůžo teda. Večer jsme pak seděli u ohně a do toho nám večely ovečky. Byla to legrace pod stanem. I když jsem se v noci trošku bála tak jsme se jednou byli podívat v Novém Ječíně. Tato zpomalu. Nejlepší na tom byla taková cukrárna ve tvaru zmrzliny. Měli ale zavřeno a jeden kluk tam hrozně moc ječel. Já ale ne. Kousek vedle totiž byla továrna na čapky a teta Bětka mi tam jednu takovou hezkou červenou koupila. Tu čapku nosím skoro všude, i nahory. hory. Vzpomínám si, jak jsme šli na Plešatou horu. Maminka říká, že se jmenuje Plešatá, protože je na ní málo stromů. Já si ale myslím, že každá hora je plešatá, protože nemá vlasy. Šli jsme z Otravice, kde teče taková velká řeka a všude kolem jsou hory a kopce. Moc se tady líbilo sušence a tatínkovi tak. Dal si totiž po výšlepu dole pivo z malého pivovaru a taky chleba s tvarůžkama. Ta řeka, co tu teče, se taky jmenuje Otravice, což je legrace, protože teče až do daleké Otravy. Tam jsem byla jen jednou. Maminka chtěla jít do divadla a tak jsme šli. Na nějakou nudnou operu. Tatínek mi říkal, že je to otrava, ale že maminka má radost a že je to důležité. Nebyl tam ani popcorn a bylo tam vedro. Seděli jsme někde vzadu a nic jsem neviděla. Pamatuji si, že jsme jeli domů už za tmy a pak jsem usnula. Víte, takové ty výlety s mámou a tátou, je to sranda. Těším se na prázdniny, to zase bude dobrodružství. Prý už možná budeme čtyři. Asi konečně chtějí koupit toho psa. No, no.